vous êtes étudiant encore actuellement Oh non, j'ai 56 ans. Oh, waouh, vous faites euh, beaucoup plus jeune, je trouve. Oui Ah oui Ah Je vous aurais donné 18 ans. Ah